історію у 45-му році, коли великі держави працювали над статутом Організації Об'єднаних Націй, вони заклали туди право нації на самовизначення. Таким чином, ця норма стала нормою міжнародного права офіційною. офіційною. Після цього е, продовження існування імперії реально вже є недозволеним. недозволеним. Після 45-го року, після статуту Організації Об'єднаних Націй, де вперше це записано офіційно, була е, декларація про державний суверенітет 48 року, де так само це візнається, потім 60-го року конвенція, потім 75-го року Хельсінський акт, нарада 35 е, держав у Хельсінки, де також знову підтверджено і записано це право нації на самовизначення. Отже, Російська імперія е, зазнала першої фази дезінтеграції у 91-му році, коли з-під влади Москви вийшло 14 союзних республік. І Україна в тому числі вийшла. Україна вийшла так само. Тепер я думаю, що відбуваються події, які готують другу фазу дезінтеграції Російської імперії, яка має назву теперішньої Російська Федерація. Російської Федерації. Але це міжнародний аспект і, так би мовити, проблема нашої незалежності. А я хотів би звернути увагу на те, що розвиток незалежної вже України у величезній мірі залежить від рівня національної свідомості. Якби національна свідомість українців була така, як у мадяр, як у поляків, як там, ну, у чеченців наша історія, наша національна історія була б зовсім інша. Зовсім інша. На превеликий жаль, от на, е, наше життя, наша історія така, що національна свідомість не могла розвинутися. Не могла розвинутися. Вона почала розвиватися в період Першої історії війни до там, до 20-х років. І зброєю утверджували ніби цю ідею. Але потім Москва все-таки це задушила, встановила цензуру, тотальну цензуру і тотальний контроль над думками людей. Ось, ви знаєте, як це робилося. І таким чином не можна було передавати від сусіда до сусіда, від батька до сина не було умов, неможливо було передавати ідею е, державності української. Тому відбувся, це комуністи досягнули за 70 років е, панування над Україною, вони досягнули. дійде до Сіксота, а потім доповідь напишуть, е, Сіксот напише донос у ЧК і прийдуть, арештують і того дядька. бували спроби в Радянському Союзі щось реформувати, розумієте, якісь там змінити, ну при не було, проти при Хрущові було, такі проблиски надії на свободу. Але його, знаєте, апарат його душив і все поверталося на свої попередні колії. І тому, коли почалася Горбачовська перебудова, то так само люди думали, а ну нічого, що було таке, і чекісти це прямо говорили нам, нічого, нічого, це ось демократизація. потім їх арештувати, і все буде по-старому розвиватися. Я Тому треба було обґрунтувати, що на цей раз це вже не буде повороту назад, що необхідно, що ця зміна буде і вона приведе до дальших змін. Отже, я і написав про цю брошурку що далі. Там я показав оцю причину е, вичерпаності і за стіль, до якого дійшла вся, вся ця Російська Радянська імперія. Ось такі речі. Тому, коли я така політична боротьба, але я знав, що ми боремося, ми, так би мовити, в віці щоденної плину життя, і ми тут хочемо поширювати наші ідеї демократії і незалежності України. Але якщо, знаєте, якщо це розуміння є тільки у головах маленької часточки української нації, то ми не маємо шансів на серйозну перемогу. Бо 19-20-х роках, коли ідея національної свободи була в головах письменників ну, невеличкої чи кількості, знаєте, української інтелігенції, так не втримали незалежність. І тому, щоб не повторилася така, знаєте, трагедія знову, то я постійно пам'ятав, що необхідно поширювати національну ідею. І тому все робив для того, щоб писати щось, писати щось. Ну, мої побратими, які сиділи разом зі мною, вийшли також. Хтось писав спогади, хтось пояснював. От. Це все, знаєте, це все ну, йшло маленькими зовсім накладами, і воно мало впливало. Звичайно, це добре, це добре. Ну і сама гельсійська спілка у 89-му році вона почала видавати такий газету значить, на А4, там на тисячну сторінок. І ось друкували ми це у Прибалтиці, привозили сюди, чекісти по дорозі часом ловили. Ось, ну, за незалежний дрібнесників почерком людина з недобрим зором навіть прочитати не може, але як могли так робили. Але це все розходилося дуже малими тиражами і тому мало впливало загалом на населення. Я так само, що міг те робив, але оцю е, брошурку, е, що далі. Ну, друкували її е, люди в різних місцях, там себе в конторах різних передруковували. Ну, ось. А у 90-му е, році, 90-му так, чи ну, в 90-му році вийшло ну, перше 100 тисячним накладом. Оця от сповідь і в ній оця от е, брошурка, значить, ота, що далі. Таким чином піднесення національної свідомості для мене було завжди дуже важливою річчю. І я хотів би ну, дещо більше про це і розказати. Хоча ще скажу одне. Значить, дивіться, що таке ідеологія? Ідеологія це 1, 2, 10, 100 х фактів, відтлумачених певним способом. Відтлумачених певним способом. Ну, наприклад, що таке Петлюрівщина? Що таке Петлюра? Петлюра це ворог української нації, це слуга буржуазії міжнародної, це зрадник української нації. Ну, це людина, яка достойна, розумієте, там прокляття всіляко. Таке тлумачення Петлюри і інформації, які